las oposiciones y que me den un buen destino. Ser jefa de departamento. Y que no me toque guardia los viernes a última hora. Tener un ordenador nuevo para apuntarme a los cursos de iniciación a la activa. Un año normal. Normal. Normal, normal.